16 A já jsem tady asi objevil po první životě tyto tu modrzanou houbu a měla by to být límcovka mděnková. A to by měla být ona, máte takový ten límec typický bílý na tom klobouku, takovou ježatou nohu a to je nějaký nějaký náznak té sukně, no. Nádhera.